неведомая сила. Это когда ты действуешь в танце с этой силой, когда ты действуешь. Если вам ветер в задницу дует, вы бежите, это еще вы не в потоке. Или вы думаете, что вы танцуете. А вот когда вы начинаете танцевать с ветром, танцевать с реальностью, действовать одним словом, выбирать понимая, что вы обладаете теперь этой свободой выбора, и действовать. И тогда вы двигаетесь по жизни в этом потоке. Вы не плывете в потоке, как плывет. Да. да. Вы не пассивно плывете, вы двигаетесь в потоке. Поток жизни течет, и вы двигаетесь вместе с ним в танце, в зависимости от того, как течет то, что происходит в данный момент. Поток невоображаемый, а реальный. Вам говорят, вы говорите, вы просили, вы сделали, вам предложили выступить, вы пошли на эмоциональный риск и выступили. Вы стали делиться собой, вы стали раскрываться, вы стали действовать здесь. И поток вот в ваших лицах. Они вышли из застывшего состояния. Ваши глаза стали светиться, маски убирались. Куда? В вашем теле пошел поток. Вот Лариса Крылова на динамических медитациях раньше прыгала, прыгала, напрыгалась. И ум же он как, все ставит на механику, рассказ. Да, жизнь в рассказе, да, я прыгаю, прыгаю, прыгаю, прыгаю, а контакта с реальным опытом нет что у нас блокирует чувство брошенной приверженности, уменьшит риск, хорошо выглядит. Когда мы их рассматриваем, они теряют силу над нами, и вы проявляете себя и в динамических медитациях начинаете чувствовать, и в разговоре, когда вы здесь э, встаете, говорите и действуете, и за пределами этих стен, вдруг где-то там на море или в вашем номере, или по пути вас что-то накрывает, и вы вдруг начинаете чувствовать. У вас начинают двигаться чувства – вы начинаете чувствовать, вы начинаете действовать. Вы выбираете и действуете, вы делитесь с собой. И это участие в жизни. Несмотря на то, что вокруг среда цинизма и отказа от участия. А вы участвуете. Это как на выборах. А я не пойду на выборы. А все уже за меня решили. А кого-то выбирать, и так все ясно. Выбирать ну, некого, все равно выберут Путина там. Так, если некого выбирать и некуда деваться, пойди и выбери. Пойди, сделай выбор. Поучаствуй, хуже не будет. Но мы как бы покупаем рассказ о том, что как бы мы жертвы, а что-то хотим, чтобы что-то изменилось. Надо участвовать в жизни, в социальной жизни, в жизни друг друга и вы в потоке. Я всех вас благодарю за то, что вы шли на этот эмоциональный риск, как я вначале говорил, что мы больше всего боимся своих чувств. И больше всего хотим испытывать какие-то чувства. Мы их боимся и хотим одновременно. Мы хотим чувствовать хоть что-то, даже боль, даже страдания. Потому что самое большое страдание психиатрии, это анестезия психика Делля Это болезненная анестезия психики, когда человек ничего не чувствует, кроме боли от того, что он ничего не чувствует. И он хочет хоть что-то почувствует, хоть чтобы что-то происходило в жизни. Одна клиентка ко мне пришла, села и разрыдалась, говорю, что происходит? А в том-то и дело, что ничего не происходит. И когда вы участвуете, вы чувствуете, вы двигаетесь, вы делитесь, вы в потоке жизни, а не в потоке своих мыслей, которые раньше называли жизнью. Поэтому спасибо вам, что вы создали этот семинар своим говорением, своим слушанием, своими действиями, своим участием, потому что без вас было не состояние. Благодарю Отто и благодарю Таню, организаторов, за прекрасное, а, прекрасную организацию. Вот, вот, вот, вот сколько мы а, работаем, всегда очень слаженно, на сто процентов я доволен. И супер, конечно, спасибо. Вот. Ну и, конечно, я благодарю себя вот, за то, что я так, как бы, сказать, мастерски параллельно семена, вот, потому что я действительно хорошо тренирован, я это знаю, и тем более мне приятно слышать, что вы тоже как бы разделяете мой взгляд. <laughs>